何してんのナルトのやつ。もう間に合わないよ。こうなったら仕方ねえ。おいこのハマるはい。ではこれより、七代目ほかげの就任式を始める。この場を取り仕切るのは、六代目ほかげこと、この私、畑かかし。どうかよろしく。はあ、では早速、この人物に登場願おう。皆もご存知、 渦巻きナルトさ、サンキューサンキュー、ん、まったくあいつ。サンキューだってばよこれ。すまねえ、ナルト兄ちゃん。どうにか変形の術でごまかしきるぜ、これ